Saluton, cae, eh, bonvenon agli nov episodum. Cod mi premis la tramon cae habis la ocasum passi per cio più melega galerio e la urbo cento, cio gravas por mia medito serio, ciar ien la verda stelo, cium vi vidas ciun foion je la fino de la medito ferio. E cio medito fa te. Do, resto con ni, un medito con ni. Dante. Saluton, cae bonvenon alia nova episodio. Hodiau mi volas leghi cae militi cun vi sur alia texto de Zamenhof, kiu estas la expono de la motivo e instiganta in min peti permesson por eldono de ciu semaina folio en la lingua internazia est scribita origine ruslingve. Do mi legos eh, interessan eh, el tiron eh, el pagio ducent dec tri. G nestas lingvo kiu povas farigi internazia in lo caso se la mondo gin acceptos. Gi estas lingvo per chi oni povas jam non facile intercomprenigi, kun ciu pli au mal pli clera europano. Tio ocasas, char la vortaro della lingvo ne estas arbitre, sed compilita tia maniere che ciu vorto estu pli au mal pli conata al ciu pli au mal pli clera homo. cion cio estas scribita en la proponita de mi lingvo internacia cio mesclera homo poas facile compreni et se li havas neniun comprenon pritiu ci lingvo li poas compreni tion ci comence cun schlosilo en la mano che post quim minuta sperto iam et sen la schlosilo oni ne devas forgesi che ciu tiu texto est scribita ruslingve do la stilo anca o estas iom mal simila o la alia i parto e della Zamenhof avercaro. Però interesse che ci el tiro menzias clare clera in homo in in Zamenhof generale ne tracta strobone au facil anime en alia i parto e charli substrecas che la lingua nestas nur por cleruloi kai do tio eblestis eh, tactica fero charni esta sena yaro 1895 por havi la permesso di pubblicigi la revuon la esperantisto sed mi povas diri che mi constatas che mia studento i en la universitato kiu estas certe klerai europanoi ne ciam kelkfoje temas pri ne europanoi sed la ple multo de ili estas europano gi mi estas vere impres impresita che ili povas eh, facile compreni pos unu semaino de laboro do tio signifas quar eh, horoi per zoom kun veno imagu kai mi estas contenta eh, pre tio kai ankao vere tio estas traito de la lingvo la facilezzo en la compre en comprenado de la lingvo estas io kion uh, la esperantisto ne tro sum kaj tio eble estas mi, mi diru perdita okazo ĉar mi pensas ke tio povas esti pli klare montrita al la homo to sufiĉa saklarigi la ŝlosilon de la vokaloj de la finaĵoj kaj tuj homoj komprenas kie estas la substantivo e kai la e exemple kai la verbo e kai ja oni povas facile jam legi sen presca o sen stude ĉu do estas cio uh, por hodiaŭ dankon pro via atento ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam antaŭen sen fine